Hello，大家好，我是金玲老师，欢迎大家再次来到我们的许愿时间。时间接近年末，因此呢，这次的大众占卜我们要做的项目是针对我们在这个阶段呢，也就是在年尾之前要注意的两。 到三个事项有哪些？那么各位朋友可以斟酌你目前的现况，从这边的卡片里面呢，挑出两张到三张卡片哦，来作为一个方向的参考。那么我们的解说方式呢，会从左边一路到右边，然后会以上下为一组来做解答。好，那么接下来我们先来针对这个第一组的部分来去做解答哦。 那么第一组的部分呢，它最主要的要注意的方向呢，是针对你有可能呢会迎接变动，而这个变动呢，会是哪个方面呢？它有可能是在我们工作上、感情上、人际方面哦，任何的呃，目前呢你所碰到的一些呃问题，或者是你本来已经起了的一个念头想要转换的哦，那就是这个项目。那我们要来看一下。 选择上方这边卡片的朋友们呢，这个字呢，它代表的是什么呢？它代表的是变。所以呢，逢了变动又再逢到变，就代表是呢，你其实已经面临了一个不变不行的一个阶段。它可能也会意味着是说，如果你不变，你可能会被淘汰；或者是说你不不改变的话，你可能会没有任何的出路或者是退路哦。所以这个。 选择的朋友呢，请务必要特别的去注意一下你手上所有的选项。那再来，在这边所拿到的卡的这个部分呢，除了我们可以看到有一个是这个树屋，另外一个部分呢，也是类似的是一个一个屋子的感觉，但是呢，它这个是属于一个 antique，也就是我们的阁楼的部分。那这边这两个地方呢，虽然感觉。 都很相似，因为屋顶都是尖的哦。但是呢，它也会代表的是，第一个，如果我们的变动呢，可能要注意的是不是有三角关系的一个状况，比如说感情上面。那另外一个呢，它会代表的是说，一个是有出口，一个是没有出口的。比如说我们在阁楼的话，你必须要在经过这个房子屋内的一个楼梯。 等等，的，你才能够到户外。而树屋的话是有比较多的自由的选择，但相对的呢，它的资源啊各方面会受到一个限制。还有我们可以看到这边它是有两扇门的，所以也会代表的是说，对你来讲的话，你是要对别人更加的这个 open 啊，不可以就是完全就是像这边是属于一个自己密闭的一个状态。那这两张卡片呢，会反映的是说。 你希望的是这样的一个状况，但是实际上的状况可能需要你是这样的状况，你不能够把自己的想法好，或是各方面都是属于隐藏的，不然的话呢，事情就没有办法呢往前去做推动。那再来就是呢，我们拿到的这一张部分哦，这个卡片它是一个。 可以指引方向的一个指标，可是这张卡片它偏偏是逆向的，所以你更要去分辨，就是你眼前所拿到的是一手好牌还是一手坏牌，不要去执着于是说你眼前的选项，或许呢有的时候不去选你眼前的选项，去做出另外一个选项也是一种方式哦。所以这个是提供给拿到这一副卡片的朋友们做参考。 再来，我们要来看一下，就是同样是针对要注意变动的部分的朋友们，如果我们拿到的是下面这一副牌的话呢，我们要注意的项目又有哪些？首先，这个字呢，它代表的是产。那这个产呢，我们可以看一下，如果你本身呢，比如说你是那个怀孕中、妊娠中的，你即将要生产，或者是我们是在这个工厂里面。 那你要注意的是产品的良率，或者是我们是在设计产品的，你要注意它的这个销售的状况啊，或者是注意产销各方面的。只要跟这个字有连结的部分，相对它都会代表的是一个 output，因为它就是一个生，然后呢，它必须要能够成立哦，然后达到我们要产生的一个效果。所以拿到这个的时候，它会通常会代表是我们会希望力。 可以大于 B 的部分，哦，所以任何你的这个变动的部分呢，你都要注意它能不能够给你实质上你所要的一个 output 产值、利益等等的，要以这个方面为优先的考量。那再来，我们来看一下，就是针对图片的部分，我们可以看到的是我们的这个门面呢是有很多很多道像彩虹一样的这个门，那。 我们不晓得要开启哪一扇门，而在这边呢，门后呢，我们可以看到的这个风景呢，是有山景，然后我们可以看到一道彩虹。那么我们都知道呢，在彩虹的部分，它一定是雨过天晴的一个状况下才会出现彩虹，所以也会代表是，一旦你的变动哦，也就是你现在可能是有一些瓶颈，然后你做了一些变化的话，你就可以迎接。 这道彩虹，而英文呢有一个谚语，就是 "There's a poor under the rainbow" 嘛，所以是说，呃，你也可以期待的就是说，它可以隐约的给你带来一些财富，但是就是我们要去做选择，不要去害怕。而从这边我们可以看到的每一道。 们的色彩基本上都是跟彩虹的颜色是有对应到的，所以不用太去担心说我们会做出错误的选择哦。只是说你的这个拿到你的想要的这个理想的这个财富或是利益呢，是早或晚的一个问题。那再来在最后这一张卡片的部分，我们看到的是一个母亲哦， 他将孩子举高高，但是这个卡片它是属于逆向的，所以它也会代表的是，虽然你很期盼有别人的一个协助，但是呢，在这个时间点来讲的话呢，其实呢，已经不是需要这样的一个讲法了。为什么？因为呢，它这边呢会代表的是说，你要被放下来的意思，你不会被举高高。 所以呢，请你不要去绑手绑脚的去想说，哎，上面长官会怎么想啊？或者是说，我的客人会怎么想啊？哈，最主要的是，如果你能够迎合了这个市场的需求，那么他们都会跟随你的脚步哦。所以，以上是提供给拿到这一副卡片的朋友们参考，看看在变动的方面，我们要注意的方向。 接下来我们来看的是针对选择这两张卡片的朋友们哦，选择这两张卡片的朋友们呢，我们要特别留意的就是呢，它要我们注意的方面是针对工作的部分。首先，我们先针对，也就是上方这一个卡片，这张卡片的部分呢，它代表的是短工作怎么会是短的状况呢？那我们要来看一下哦。 这里我们看到的是一个海边有山崖，哈，那我们可以看到有海浪。那再来呢，我们还可以看到这边呢是一个停车的车库哦，那它这个门是关闭的一个状况。还有最后这一张卡片是一个在巷弄里面的这个猫。那目前呢，我们可以发现呢，这只猫呢，它基本上呢所 面对的方向呢，应该呢是面对着墙壁，而那一面墙壁呢，也就是我们正在看着它哦，所以它的这个方向呢，是从另外一个角度来看的。那么我们看到的是，在工作上如果逢到短的时候呢，第一个要注意的就是，请不要去做一些短利的东西，或者是呃一些短期的操作哦。你可能觉得可以看到呃大力，因为水。 海洋也会代表是有财水，你觉得可能有一些呃比较投机的方式，你短期的去做操作，那对你来讲是不适合的。那它也会代表是一些短期的案子，也不适宜在这个时间点去做结案哦。好，那么再来就是为什么说不适宜？因为车库它代表的是暂时休息哦，所以是说本来你可能预定呢，需要在。 这一季完成的东西，或许这个东西我们要延迟，要 delay 到之后，可能它的成效才会比较好。有的时候在对的时间做对的事情，会比你在不对的时间呢去推一些事情要来的好。好，那么所以从这里来看呢，也就是你要在短期之内呢，想要完成的一些，呃。 计划的话，会建议要把它缓一点，会是比较理想的。因为这只猫也跟你看到了，它现在目前是在巷弄里面，它是面对的一个墙的状况，而出口是在另外一方哦。好，而且猫咪的部分呢，也可以意味的是高傲，还有就是过度的这个呃自尊啊，比较偏高别扭。那么。 这个是属于猫的一个独立的一个特性，所以不要过度的我行我素。在做任何的决定之前，尤其是工作方面呢，记得是以团队为优先的考量会是比较好的哦。不要去看短利哦。那么这样子对你会是比较理想的。再来，我们看一下下方的牌阵，下方的这个牌阵呢，同样是针对工作的部分。 那么针对工作的部分呢，这一张呢，它代表的是阴。那我们可以看到呢，这个阴呢，它也会代表的是像有庇荫的一个感觉。所以最主要的话呢，就是我们的衣食父母，比如说我们的长官或者是我们的客户，他就会呢给予我们协助。好，那么在工作的部分看到的这两张图片呢，第一个是一个。 卧房，那它是双人床的部分，所以这个也会代表两人以上，也会代表是说不能够单枪匹马的去执行一些事情，需要在一个 group work 里面，对你会是比较有办法展现效率的。而这一张的部分，我们可以看到它是一个正在一楼的电梯，因为我们也可以从这边看到外面的风景，有高楼大厦等等的。 所以是等于是要进入电梯，然后往上层，拿到这个的部分也会意味的是在工作上面比较有机会得到提拔或是得到认可。因为，呃，一般在一个公司里面来讲的话，越高楼层的话，也会代表的是你会往越高的权力中心走去。那目前这边在一楼的话，尤其是针对如果你是基层人员的话，那就是很有机会会受到重任，或者是，呃，给予比较。 寄予后任的一些任务，那如果达成的话，你就有机会呢往上升迁，或是得到一些加薪相关的部分哦。那另外要特别注意的部分，就是我们最后这边这一张卡片。这张卡片呢，它对应在工作上面的时候呢，它是在一个 meeting 会议的状况，但是呢，我们却是逢到了逆向。那逢到逆向的时候，会代表是很多东西其实是呃，你已经得到了庇荫，代表是。 上面早就讲好了，你们只不过是过个场子，去完成那个顺序啊，也就是很多东西在台面下 （under table） 都谈好了，所以你只不过是顺手帮忙出个牌。哦，那在这个时候呢，只要把事情做得好，你也就可以就是顺势的呢得到好处哦。哦，所以拿到这张卡片的朋友们，啊，选择这张卡片的朋友们，基本上呢，这也是一个不错的卡片。 再来，我们来看一下第第三份的部分。第三份的部分呢，从这边来看呢，它代表是我们要注意的是身体的部分哦。那从这边呢，我们先来看一下上面这一排的部分。这一张呢，它代表的是哭。那我们看到哭的部分呢，第一个要注意一下，目前呢节气呢已经迎接了小雪。 所以呢，大部分的树木呢，其实呢也是会是属于锁水的状况，为了让自己可以过这个严冬，一直到春天哦。所以你目前如果逢到菇的话，也会代表是第一个。 你的天时地利人和，比如说你就算觉得身体有状况，你也没有时间去做检查，或者是说你其实身体已经有出现一些没有办法复合的一个状况，所以特别特别要注意一下。哭的话跟水相关，所以呢，尤其是我们人体呢，最多的部分都是跟血这个水构成的，所以要注意的就是血液相关的。那么要特别注意，比如说。 呃，心血管相关哈，或者是说我们的这个血的部分有没有三高啊，或者是高胆固醇啊这一方面的。那哭的话，也可以代表是，比如说肾水啊，或者是说有些人他的这个。 本身的肝的功能呢，因为长期加班啊，然后就会变得比较不好，那口干舌燥的，那也会透过这样的一个状况会反映出来。那我们看一下它的图片哦，图片的部分呢，我们可以看到的一个是客厅的部分，那客厅一般都是属于我们在休息的地方，所以呢，这身体的部分也会反映的是你需要给自己一点时间可以好好的坐下来休息。可是我们可以看到这边是空无一人的嘛。 好，所以是说要给自己一点时间，就是在室内好好的得到一个休息的一个状况，身心灵可以放松的一个状态。而另外呢，这个也会看到的是，这里呢这个门呢是逆向的，它是一个小男生正在等门，所以它也会代表是你需要给自己一些心灵的补给。那透过呢跟亲子的互动，或是跟家人的亲友的互动呢。 都可以呢，让你的这个压力呢减缓。有的时候呢，压力减缓的话，心情呢也会豁然开朗。那对我们来讲也是一个很好的一个状况。那再来就是最后这一张，这一张的部分呢，我们可以看到的是一个在钓鱼的人，但是他是属于逆向的。 所以通常逢到这样的一个状况的时候，就要去特别注意，是他能不能够钓到鱼，他钓不到鱼的意思哦。那再来，这个也会代表是他是在等待的意思。那等待呢，通常会意，然后这边这张卡片也是一个小男生在等待，所以我们要特别去注意，你是在等待你的身体出问题吗？还是是说你希望，呃？ 一直告诉自己说：“哎，等过年我再休息，要等跨年我再休息，等下一个长假我再来休息，要等这个案子结束后我再来请我的特休。”因为你一直不断的就是推延你应该要休息的时间，所以导致我们的身体呈现了这样的一个状况喽。所以请不要一直让你的身体在等待这个可以放假的时段哦，好吗？好，所以这是一个黄灯的警讯，请务必要注意一下。 再来，我们来看一下，同样是针对要注意身体健康的部分的下面这一副牌阵。那么这一个牌呢，它代表的是“恭”。那么“恭”呢，通常会代表恭恭敬敬的嘛，哈。那再来呢，它也会代这边也可以看到的是“共同”，哈，所以也会意味的是说，你跟家人呢，比如说大家都有早睡早起的习惯，或者是有固定用餐的习惯，那这些呢都可以。 帮你把这个身体的基底给打好，那再来就是，它这个呢是一个储藏间，那我们可以看到它摆设的是非常非常的整齐，好，所以呢也没有看到什么垃圾或秽物。所以对于你的身体来讲呢，第一个在我们的居家环境的话呢，就是要做到这样的一个状况，才能够让第一个风水没有什么晦气，好不会聚一些病气，啊，那也是比较理想的。 同时，这边我们看到的是这个门，这个门呢，它是一个木门，我们可以看到上面有一些钉，有一排钉子的一个结构。好，所以从这里来看的时候呢，这也会意味的是说，我们的这个这个门面，在身体的部分呢，要去注意的部分是，比如说针对我们的皮肤，或者是说我们的这个。 呃，眼睛视力，还有我们的这个脸上的这个门面啊，牙齿这些相关的地方要特别的去注意。为什么呢？因为这些钉子可能会代表是，比如说比较容易会有一些闭锁性的这个痘痘啊，或者是毛囊发炎啊，皮肤比较容易有这些过敏的一些现象。那这些都是需要我们好好的去整理我们的这个呃环境，那就可以减少我们的这个，比如说屋内的湿度啊。 或者是说，呃，会，或者是说我们的这个寝具啊，有适当的去做这个洗地，那么相对的你也就比较不会过敏的一些反应。那再来这一张呢，我们可以看到的是，它是像一个呃，有很多人正在做社交活动，也就是在互动的一个状况，但是呢，它是一个逆向的状况。 所以它会代表是在近期的部分哦，尽量不要让自己的身体超过负荷。有些人可能会跑很多摊，可能就是想说：“哎呀，反正解禁了，那么不然我们就是多一点的聚会啊。”那那你这些餐序啊，或者是这些熬夜的这些行程啊，就会打乱你应该既定的一些日规的这个时程哦。那反而会让我们的身体呢没有办法负荷，那也会让身体呢。 变得比较不好哦，所以拿到这一副牌的朋友们哦，请务必也要对，就是恭敬的对我们的身体哦，注意它，不要让它亮黄灯哦。再来，我们来看一下这边第四组牌。那么这第四组牌呢，它这边呢，要我们注意的是金钱相关的部分。那我们首先看一下的是上方这边的牌。 这一张呢，它代表的是缠啊。那么缠的时候呢，它通常会代表的是第一个不方便啊，比如说身体上有一些缺陷不方便。所以呢，逢到金钱不方便的时候，那是不是代表的是我们可能呢要注意一下我们的金流状况，还有我们金钱的使用的状况了？同时，我们可以看到的是这一张卡片。 它类似是什么？它类似是有一个人呢走进了牢房的状况，所以呢要特别留意的，如果你有在投资的，有没有可能套牢？哦，或者是说因为套牢了，所以是说你的资金要补进去的时候，反而让你的钱没有办法灵活的运用。你看双手都是被扣住的，所以四肢里面你只有剩下脚是可以行动的。哦，所以在这里的话呢，要特别特别的去注意。 那这边最后的部分，我们可以看到是一一扇关起的门。那这个门呢，它看起来是呃一个很豪华的一个场地，但是呢，它也会代表的是它并不是呃展开的迎接你的。所以，如果你有要近期要做一些什么投资啊什么的，尽量的不要去涉略，尤其是你不清楚的东西，因为门不是开的，代表你无法那个入门。 好，因此呢，请尽量不要录，因为你录的是套牢，而不是一扇紧闭的、辉煌的这个你预期的那一个样子。那同时呢，我们拿到的这一张，这一张呢，它代表的是在沙漠，然后有一群骆驼正在行走中。那我们都知道呢，呃，骆驼它其实是非常有方向性的，它除了可以带领，就是商人啊。 徒步走过这个呃沙漠之外，那他们还可以蓄水，还可以承载重量的货物，所以是非常非常棒的。那么在这边的时候，它是逆向的时候，它还会代表是你可能呢是会有徒劳无功的一个状况。所以呢，在金钱的使用上面呢，尽可能不要让自己被套牢，不要过度的贪心去做一些。 呃，不必要的这个杠杆处理才不会得不偿失哦。因为呢，这边会代表是你可能会把你眼本来赚到的东西，结果都吐出去，所以特别特别要留意一下，好吗？再来，我们来看一下下方的牌阵，同样也是针对要留意金钱的部分。我们从这里呢可以看到的是这一副卡片，它代表的是手。那么手的时候呢，通常它非常的。 直白代表是我们的金钱呢，可能就尽量呢不要，就是做太多的规划，尤其是针对家中的男性长男啊。为什么？因为这边我们从这里可以看到有一电一个闪电划过这个天空，那么电呢，它代表的是正为雷，在易经里面呢，它代表的是。 男性长男，那这里可以看到是，这是一个人单独正在饮用下午茶的一个状况。好，那么它也会代表是，你可能初期达到了一个甜头。那如果你达到了甜头之后，请你务必就要先守住，不要想说，哎，那我再继续操作下去哦。为什么会这么讲？因为呢，这里呢，是不是很像一个餐厅的那个出入口？ 那么你可以选择离开，或者是再进去下一个店面去做消去做这个消费嘛？但是呢，目前以这样的一个牌阵的状况，它可以代表的是你要出场了哦，所以不要做过多的一个一个这个投资。那另外呢，也就是见好就收的意思。那另外最后这一张卡片呢，它面对金钱的部分，它是一个属于呃正向的卡片，它正在。 徒步的爬山，那我们可以看到，它目前呢是在很平缓的平地上，所以也会代表是它还没有到山腰或者是说山顶。因此，也意味着是说，呃，从这边的包囊来看，它是具备呃这个爬山的一个状况，它有准备的很好，包括了登山杖，它也准备好了。所以虽然你具备了相关的一些。 呃，知识哈，你可能想要投资各方面的，但是呢，现阶段的话呢，还没有到一个时机，请你要再陆续的观察，因为爬山的话，还需要一段路程才会到山顶，你才能够看得够准确，看得出它的趋势。那到那个时间点，你再来呃去做一些规划或者是呃复盘，那对你才会是比较理想的哦。好，所以呢，对于在选择这一个。 字卡的朋友们呢，都会建议我们暂时呢先守，然后观望，然后观察。对我们来讲呢，才是把财富呢可以呢带在身边的不二法则。最后我们看的是最后这一组，那么这一组卡片呢，它对应的是人际关系。那这人际关系有可能是在工作上，也有可能是在我们的感情方面。 啊，或者是说在亲子关系都有可能，就看你目前面对的是什么样的人际关系。那首先我们看的是上方这个牌阵，从这里呢，我们看到的这一张牌呢，它代表的是静好，所以它会代表是呢，你要去注意一下你周边靠近你的人。然后呢，我们也可以看到的是，这里呢，它这是属于我们在呃。 通勤上面，好，或者是说一般出行的状况下会搭乘的这个呃捷运，那通常这么多的人的时候，一般我们可以把它想为就是通勤的时候。那么因此呢，你可以去注意一下，就是比如说在跟你交手的同事，或者是呃业务上面有互动的，在工作上面的人，这些人呢，有谁是可以跟你有所助力的？ 那另外呢，这边我们可以看到的是，这是一个城门。这个城门它不是封闭的，它也没有人守着，所以代表你可以进进出。但是呢，从这边来看的话呢，通常会让人呢有点却步，因为我们没有办法确定说这个城门呢是属于哪一种门。因为第一个它给人的感觉，如果不是古迹，另外一种感觉就会有点很像是阴间的城隍庙的城的那种。 门哦，所以有的人呢，他可能就会要注意的就是，你今天这个人他靠近你，哦，或他对你的这个意图是好或是坏，你可能要用你的慧眼去判断一下，才会是比较好的。而这个慧眼呢，请你不要只有看表面上的东西，不然你就会像这张图片里面的盲人一样哦。你看，要看一下，这个盲人他有带着一个导盲犬。 所以呢，有时候你要透过心阵来去判断你周遭的这个对象，他对你呢到底是助力还是呢阻力，好吗？好，所以拿到这一张卡片的朋友们呢，我们在人际关系的部分要多一个心眼，好，去留意一下大家呃靠近你呢到底是要来帮你，还是要来害你，或者是说他们到底是。 呃，图了什么利处，或者是有什么原因才会接近你哦？啊，那么当然可以被利用哦，代表是你有那个价值，但是相对的，我们呢也不要呢，就是像个傻瓜一样哦，白白的被利用，好吗？最后，我们来看一下这一组卡片，同样也是针对我们的人际关系。好，那么从这一张的部分呢，我们可以看到。 它代表的是意。那这个意呢，会代表的是，呃，有不同之处，或者是说，呃，有比较不一样的地方。那你就要去察觉啊。比如说呢，这边我们可以看到的是，这个一对老夫妻，他们正在，呃，一起享用这个茶点。好，那么再来呢，我们也可以看到的下一张卡片呢，它代表的是一个。 敞开的门，而这个门呢，进去的一个地方好像是一个非常这个呃华丽的一个地方，所以它可能是宴会厅啊，或者是一一个娱乐的场所，也有可能哦。好，那么再来，我们先看一下最后这边呢，它这个是代表的是游乐场的一个位置。好，那么游乐场的话，它也会通常代表的是童心，所以呢，在人际关系的部分哦。 这边呢，会代表是，经理呢，要尽量呢，以比较单纯的角度哦，去面对你周遭的人，而且你要去能够把他们呢，就是做一个区隔，也就是玩伴是玩伴，然后可以深交的人是深交，然后呢，只能够就是谈事情的人，就是负责就是谈事情的人，好，比如说他是值得你学习的人，可是他并不是。 呃，值得你去交心的人，那你就要去特别的去把他们分开来哦，不然的话，如果你全部混在一起的话，就可能会有一点怪异，或者是出现一些异状哦，因为你们可能在某些地方是没有办法有协有这个共鸣或者是协调的。所以这个部分呢，请拿到这张卡片的朋友们，在人际方面的部分呢，尽量要把它分类一下。 那对于你之后呢，也比较好去规划要花多少的时间呢？在特定的一些人上面对你也会是比较理想的哦。好，以上是我们本次的这个大众占卜，喜欢的朋友请务必帮老师按下订阅小铃铛还有赞哦。我们下次再见了，拜拜。